позначений Н. Андрій звичку має Н. Він називає завжди перед об'єктом та не за етикетом, а тому, що перше за цим предметом розмови ведемо про один об'єкт говоримо. Так само про суб'єкт, як про об'єкт. Будь-який об'єкт суб'єкт на увазі маємо, коли розмовляємо. Прикметник. Прикметник. Є. Артикль перед ним стає. A happy face. A long race. Apple. Яблуко. Той. Іграшка. Лан. Довгий. Бай. Хлопчик. Happy. Щасливий. Race. Забіг. Orange. Апельсин. Face. excellent